Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Best in Talk Story hikaye modu oynayacağız. Benim hikayemi yaptım. Ve hikayenin adını söylüyorum. My Little Pony Multi Universe. Bastin. <laughs> Evet. Buraya Bastin Stories yazdım. Bir de kendim yaptım. Cenker Sezer diye. Ve şimdi ilk bölüme geçiyoruz. İlk bölüm eğlenceli olacak. Goku ve Vegeta'nın ilk kapışması bu. Oldukça eğlenceli ama uzun bir hikaye. Ben ben yapmış olabilirim. Gelin size ikinci bölümü yap. Oyna, oynayayım. Goku Saitama'ya karşı. Çünkü bir portal var. oldukça zor bir zor bir hikaye olacak. Bayağı zor ama. Ve ben oynuyorum tabii ki de. Şimdi Saitama'yı yenme vakti geldi. Boom. Şimdi üçüncü kısım. Goku aşırı içgüdü oluyor tabii ki de. Hani eklenmişti ya. İşte geliyorum. Yenildim ya. Her neyse. Böyle 7 kısma kadar devam ediyor. Kısım. KSM yazmış ama. Kısaltması tabii ki de. Ve benim fan hikayem. Ve hikaye bitiyor böyle. Başka bir hikaye yapmamı istiyorsanız bir de size komik savaşçılarımı göstereceğim. Ceker Sezer. Ben böyle bir kafayım. <laughs> Ama güçlü bir kafa. Ben. Hatta da biliyorum. Ve avram. <laughs> ben bir kafayım. Ben bir kafayım. Ve meteor da atabiliyorum. Ve kameyamayım. ve kazandınız. Böyle bir kafayım. Şimdi normal Cenk Ersal Sezer. Evet ben böyle bir şeyim. Eh, hazır mısınız? Dönüşüm zamanı. Şimdi Süper Cenk ama avralar nedensizce mavi ve burada da süper küçüğüm. ve süper çen tanrı Şimdi speed bomba atacağım. Çok komik değil mi? Bence de komik. İşte burada bilinmeyen savaşçılar var ama hepsini ben yaptım. He, çok seviyorum böyle şeyleri. Hatta bir bakı bakıcı round yaptım. Boş bir yer. Evet, her yer boş. Çok eğlenceli değil mi? Bembeyaz. Bembeyaz bir yerde kapışıyorsun. Kamehameha. Çok eğlenceli değil mi? Hatta Goku'nun o aurası bile gözükmüyor beyaz. Yani hatta kırmızı bir yer yaptım. Onu da göstereyim size. Üzmeyeyim sizi. İşte spirit bomba geliyor. Yani Şimdi kırmızı bir yer. Kırmızı. Red. Çok hazırım. Kendimi hazır hissediyorum. Kırmızı bir yerde kapışıyorum. Kırmızı bir yerde savaşıyorum. Kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı kırmızı. Red. Kırmızıyı severim ben. I love red. Kırmızısız bir hayat olmaz. Kırmızısız bir hayat olmaz. Öyle şarkı Şimdi Goku Black'in işini bitirelim. Hem de bu şekilde. Al bakalım. Böyle bir yerde savaştığını düşünsene kırmızı bir yerde. Kıpkırmızı. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Bastin oyunu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.